Rais wa Kenya William Ruto ameutaka muungano wa Azimio kuepuka ghasia na uharibifu wa mali huku akitaka timu inayoongozwa na Raila Odinga kukumbatia mazungumzo ya pande mbili bungeni. Akizungumza wakati wa sherehe za siku ya wafanyakazi zilizoandaliwa katika bustani ya Uhuru Gardens jijini Nairobi siku ya Jumatatu, Ruto amesema ni wajibu wake kulinda haki na mali ya Wakenya wote na ameongeza kuwa hataruhusu uharibifu wa mali. Sitaruhusu uharibifu wa mali kwa sababu kuna mtu anataka tugawane nchi. Tunataka ubora kwa kila mtu. Badala ya vurugu na uharibifu, tuzungumze bungeni. Tunaweza kuwaruhusu wabunge kujadili masuala ya seva. Tunaheshimu haki za kila mtu. Pia tunaheshimu haki za upinzani na wajibu wao wa kikatiba. Tunajua demokrasi ni nini, tunajua haki za binadamu ni nini, na sio vurugu. Lakini pia Rais Ruto amesema kazi ya serikali na mashirika ya usalama ni kulinda haki za Wakenya. Hapo jana, kamanda wa eneo la Nairobi aliharamisha maandamano ya muungano wa Azimio la Umoja yaliyopangwa kufanyika Jumanne, Mei tarehe mbili. Hata hivyo, muungano huo umethibitisha uamuzi wake wa kuwaongoza wafuasi katika maandamano jijini Nairobi huku wakiwasilisha maombi kwa ofisi nne za serikali. Mimi ni Adele Watts na hiyo ni News and Updates. Usiache kusubscribe, kulaki na kukomenti ili uweze kupata habari tofauti tofauti ambazo tutakuwa tukiziweka katika chaneli yetu.